nkwaniriza gwena gy'osinzira okuba nga otugoberera weebale kutuwagira byetukola wano online medias uganda nga bulijjo buli wootuwulira nga tuzze wano tukugamba buli woowulira nga tuzze wano omanya bumanya nti waliwo ensonga ez'enjawulo ez'amaanyi ze tuba tulese okumanyisa gwe munnayuganda ali mutala w'amayanja na wano mu ggwanga lyattu erya uganda online medias uganda kwoli mu kibuga kampala kwetusinzira okuba nga ate era tukuweereza olwaleero twagadde tutunule ku nsonga z'omubaka zaake zaake bingi ebiza bimutuukako era nga kadde kano wenjogerera ali mu ddwaliro erubaga akadde kano gyali mu kujjanjabibwa era nga ekyamutuusibwako buli omu akimanyi nti yali agaba mmere wabula nga yali agezezaako okutuukiriza ebyo ab'ebyobulamu bye bagamba nti tewaaliwo gatharingi yonna yaliwo nti oba waliwo abantu abaali bazza bakuŋŋaanye bagabira emmere aha ekyaliwo yali mu makaage n'agula emmere natandika ogipimaapima mu bipimo ebyenjawulo ng'ayagala n'afuna ababooda baagiwa nti gwetwala mu famire yooli nawe twala eri nawe twala eri wabula poliisi eyo yakimanyaako nejja nemugombamu obwala era ebyaggwera nga yimudwa yerubaga akadde kano jali mukujanjabibwa byonna byamutusibwako era ebifaananyi bingi biza ebifuluma nga yafuna entaagulo empitirivu mu feesi ye ku mikono ku matu ku mutwe balinganga abamulumisa alumisa amagalo nga basinga mujjukirako kwali kwekalakaasa mu kibuga kampala oba kwali kwa noza okwekalakaasa okwaliwo kwali kwa mobile money tax kyagulamu yali akulembeddemu era poliisi y'abamagye oba military police yalabibwako ng'ekwata abantu ne basonseka wansi mu kabangali wabula ng'einazi magalo mpya nga buli gwetekayo gwetandika okulumisa magalo gwetekayo gwetandika okulumisa magalo tetumanyi oba zino magalo ze zimu ze balumisizza omubaka zaake ono yakwatibwa natwalibwa kikuba yakwatibwa mityana kigambe yakwatibwa emitwa emityana naletebwa ku cid headquarters ezirisangibwa ekibuli weyaggibwa ekibuli kigambibwa natwalibwa ekireka wabula nga tewamanyiddwa kifo kituufu wa bwe bamutulugunyiriza ndooza okutulugunya mm, tekyandibadde kive ekitula okutulugunya kive naye mu byokunoonyereza bagamba nti interrogation ndoba interrogation kyeki mu luganda ndowooza kwekukunya okukunya omuntu okumugyamu information gyayagala gyoba oyagala waliwo enjawulo wakati wokukunya n'okutulugunya no poliisi ebeera n'abantu abatendekeddwa okukola ekyo ekyokukunya wabula so si kutulugunya bwe buzibu obuliwo omwana mu uganda nti ebitongole byebyokwerinda bwe bikwata omuntu tebimukunya kumugyamu information wabula bitulugunya mutulugunye okusobola okumugyamu byebyagala tetumanyi baali bamutulugunya balina bye bamwagalamu twaliyo of course twali bali bamwagalamu kuba kyeyali akoze kyali kimanyiddwa baali bamutulugunya lwakuba abakabiza ebbanga mumanyi mubeeramu abaserikale abamu nga bagamba ketukwata ku gundi oyo ngaakoze musango bwe gutya naye ajja kutulaba naye bizaako ebyo byonna ebiti byamutuuka guno si gwe mundi ogusoose abasinga mujjukira bulungi ebyamutuukako mu aluwa mu kulonda kw'omubaka w'ekibuga aluwa oba aluwa municipality mwe baalondera kasiyan wadri era mumanyi ebyatuukawo bakyagulanyizaake era yayisibwa bubi nnyo okukakkana nga twaliddwa ebweru okujjanjabibwa byonna abasinga eyo si bipya mubimanyi ne ku mulundi guno era zaako olwamukutteko bamuyisiza ngeri bwetyo omanyi waliwo kyebagamba okuba ngaakuba ekyokuttale nabo bamukubye nga bakuba ekyokuttale oba ekyokuttale kyekirina okukubwa awo nange simanyi naye akadde kano ali lubaga ali mu ddwaliro kyali mukujjanjabibwa wabula tukitegeddeko nti waliwo abantu tubayite abatannamanyika oba abatamanya ŋŋamba waliwo abatamanya ŋŋamba ababadde bazze mu ddwaliro lino okugezaako okubba omubaka zaake abatuwadde amawulire bategeezeza nti bano babadde babyakwerinda kuba ono bwe yaggibwa mu kaduukulu ka poliisi nga poliisi bamaze ogiteekakakazitaka amaanyi mu kifo ky'okumutwala yamuddusa mu kkooti emityana nga tasobola nakutuula yadde okuyimirira era bamwe basabe basa katebe ono olwamujja eyo omulamuzi n'alagira ono ateebwe mu bunambira atwalibwe mu ddwaliro wabula poliisi n'ebigaana ng'egamba mbu eyagala kusooka kumusayiningisa ekibaluwa ekya poliisi bond ekiraga nti weyimiriddwa bweyimirirwa omubaka zaako ekigambibwa n'akigaana okusinziira kumukwakulira poliisi wano mu ggwanga martin okotho kyola yeyabivuddeyo n'abyasanguza nti ensonga lwaki babadde tebannabakuta zaake yaganye okusayininga ku biwandiiko ebimuta kiiti kya police bond ono era ne bamutwala bamuddusizza ne bamutwala basooka kumuleeta mu ddwaliro erya wano emmengo e wabula bwe bamanya nti ab'enganda ze bategedde ate ne bamuddusa ne bamutwala emulago mulago naye era nga bumanyi abantu era nayo ne bamutegeererayo wabula nga tewali muntu n'omu gwe bakkiriza kuyingirayo kumulaba okugyako munnamateeka awo yekka bannamateeka ye babiri okuli seggona okuli ne asumani basaalirwa wabula no olwamugya emulago ne bamuddusa ate mu ddwaliro ekirudu kwegamba omuntu omulaba ali mu mbeera mbi ate bamuzunza bamuzze no bamuzze eri ne bamutwala mu ddwaliro ekiruddu ddwaliro lya gavumenti era olunaku olweggulo ebyokwerindwa okuva ku makya okutuuka olweggulo byabadde byamaanyi nnyo nga tewali muntu yena gwe bakkiriza kuyingira mu ddwaliro nfulo yonna nga bagisse nga kuliko mubakazi ake yekka nga bulwadde bonna abalala babajjeeko ono oluvannyuma poliisi yamaze neeponduka neemuta nga tewaliwo omusango gwonna gwagguddwako kuba kasita osayininga ekiwandiiko ekya bondi kitegeeza bakugjeeko statement olina omusango ogw'okuwoza kitegeeza neweobeera mudwaliro kasita owona oba olina okumaku ku poliisi okweyanjula aba bakuguddeko omusango ne wano poliisi zaakengerawe yali akibaze poliisi erina omusango n'ogumu gwe yamuguddeko era neemuta tewali kakalu keyamutedde yamutadde buti ne basobola okumuddusa mu ddwaliro eryerubaga akadde kano gyali gyafuna okujjanjaba era kigambibwa amawulire getufunye nti atandise okuba ku mpembawemba oba okuba ku matu naye amawulire getufunye gagamba nti engeri poliisi gye yatadde omubaka zaake waliwo abantu abadde bebunguludde eddwaliro lino nga bali muleeya kigambibwa okuba nga babadde babitongole ebyokwerinda ebitanaba kutegeerekeka ono bayagadde okumubba mu ddwaliro lino bamuteeke mu kimotoka kye bakuntumye bafune ekifo kimabu kye bamuteekamu ekibadde kitannaba kumanyikibwa wabula abali ku ludda lwazaake abooluganda wamu n'emikwano gye batebuse mangu we balabye abantu bano ne babekengera nti balabika balina olukwe lwe bapanga era bonna ne beekomekera mu waadi omuli obubaka zaake wamu ne ku ddwaliro ne bayita ne bannaabwe ne bajja ekireetedde abantu abatamanya ngamba banabadde mu ngoye eza bulijjo okubulawo omukuomu omukuomu era tebazze mukulabikako tetumanyi oba bano babadde bazze kuwamba mubaka naye bo abooluganda lwazaake bagamba nti bano bandiba nga babadde babitongole bya byakwerinda ababadde bazze okuwamba omubaka zaake ono akiikira kibuga kya mityana oba kiyita mityana munesipalite bwe bityo byebiri kukadde kano omubaka wa mitiyana munisipalite zaake ali lubaga gyali mu kujjanjabibwa akadde kano mukyala we emabegako wali yekka yabadde ngaakkirizibwa weyabadde ekiruddu nga tiwali muntu mulala yenna gwe bakkiriza kuyingirayo okujjako omukyala we yekka yabadde amujjanjaba nga yekka gwe bakkirizaawo naye kati tufunye essuubi nti omubaka zaako akadde kano tali mu mbeera mbi ali mu mbeera atandise okwogerayogeramu kubajjo nti abamu yabadde nga akuba akuba enanduulu wadde ngula akuba nduulu wadde ngula akuba enduulu ekyawaliriza mbu abalwadde okubajjako ku fulo yonna naye nga kigambibwa nti ate ekyajjisizaayo abalwadde byabadde byakwerinda nga baagala ku fulo yekka kubeereko omuntu omu kitegeeza oba oyambuka bye bakubuuza olagawa gwani ani akukkiriza okwambuka eno nga bakubuuza kajojojoji w'ebibuuzo muyitirivu naye akadde kano zaaki yateereddwa tetumanyi wa uganda bweraga kuba n'ensonga eyamukwatisa yennyini eyokugamba nti yagaba emmere ate bo bana nrm baminisita kasolo minisita owobirwa obulimi n'obulunzi esempijja bonna baalabwako nga bagaba emmere mu bantu baabwe ate bo nga bazze mu public basinabasina bye bawa abantu era abantu baaliwo bangi bye bakuŋŋandya kyokka poliisi tewali n'omu gwe yagombamu bwala n'omukulembeze eggwanga era yavuddeyo nayogerako emabegaka we yayogedde n'agamba nti mukwata mutya mubaka zaake ate nga n'abaminisita bange ba mp bakoze ekintu kyekimu nemutabakwata ekitegeeza nti singa abaminisita tebakoze kintu kino tetumanyi byandidiridde ku mubaka zaake kuba pulezidenti yera yagambye nti lwaki mukwata oli bano nemutabakwata kitegeeza nti singa bali tebakola kintu ekyo abo baminisita be osanga singa byetwogera kati aa ah, singa ndowooza mawulire malala nnyo kuba akadde kano ekibeera nga zaake yatuuse okutulugunyizibwa okutuuka ku kikula bw ekityo kiba kyewunyisa wa uganda gyeraga naye embeera ya zaake tutegeddeko nti atandise okuba ku mpemba wemba wadde nga wabaddewo abatamanya ŋŋamba abadde baagala okumugombamu obwala omuluno ate ndowooza ku luno bandigambye nti abuzeewo era ne bamuvunaana n'omusango gw'okudduka bandimuvunaanyidde omusango gw'okudduka mu kaduukulu kapolo oba mu ddwaliro lya poliisi naye nga ate erayi bamubuzizaawo byebyo kankoma wano olw'obufunda bwa kadde amawulire aganaaba gatuuseewo gonna tujja kuba tetukomawo era tubatuuseeko emboozi ennene eziba zituuseewo akadde kano online medias uganda mukibuga kampala mwe tusinzira okuba nga mutuweereza tubaweereza <laughs> si mumwe mutuweereza ffe tubaweereza Ah, ndoza tujja kudda mutusingana omulundi oguddako musubscribing mumale munyige kadaako ate tubeere nga tukwatagana bulungi mbaagaliza kiseera kirungi tuddiŋŋana ate omulundi oguddako